इसका तो ब्रेकर का चाबी नहीं निकला असल में नहीं दबा दो ना बस हाँ। दबा दो कॉटन की हाँ, ये तो Jarapan